kannst du ihr auch nicht Zasim Yokas Milani, Santo Naman Saman, Mikva, Ansa, Inti, Mikva, Aita, Migrans, Matin, Zaukau, Ranga, Itiasu. Zasim Yalan, Fau, Niala Fantua, Nikufa, Maufu, Aikara, Sansura, Sani, Pa, Insa, Ikato, Unisa, Ranga, Itiasu. zackato in tafa khartoum in sarum tunam ana in tafa kanji sa su kafa nan sini kapi in siram na isama tisa kisu Manzo, Nsifankwa, Sinchara, Nikapri, Ninsirangai. o que awakifa utumi, o Ukidikfa, Isa, Isa.